मैंने मार मार कर दूंगी ना प्रोसेस बीघा पड़ दूंगा बिल्कुल कर दे हम लोग सर्च चीज को तो मैं मैंने सर्च प्ले मतलब किया एकदम से छोड़ दिया टाइट टाइट करके फिर एकदम से छोड़ दिया तेरे को पता लगेगा हाफ टाइम देखिए अब देखिए वहाँ गया भी दिखा रहा है पता लगता है ना हाँ देखिए नहीं करेगा ये पूरा लाल हो गया से महसूस होता है हाँ, जा रहा है ये पूरा येलो हो गया चला पूरा लाल हो गया देख अपनी उंगली ना ये वाली यहाँ ठीक है हाथ यहाँ करना कुछ नहीं होगा अंगूठा अब दोबारा लगाऊंगा किसी ये कोई उधर उधर तो कौन सी किसकी है कहाँ सीखा तूने ये तो जो जो नहीं सीखता एक हम्म। ये वाली उंगली देख रही ये उंगली घूमनी हम्म। और ये वाली है ना तो ये यूं और ये यूं ये तो सेम ही हमारी शायद हाँ। हाँ। तू कर लेगा इनको फोकस फोकस इसको हाथ ना दीजिए पॉकेट पे पीछे तक ग्लास नहीं नहीं नहीं मेरा दोस्त है वो तो कभी भी नहीं होता बाबा रामदेव हो मैंने उससे पूछा कैसे कर मेरा प्रैक्टिस करा करता है लेकिन रोज एक एक उसको थोड़ा कम कर सकते डिस्टेंस ले रहे हैं फिर ये दिन चला जाएगा हम दोनों से यही कर रहा हूँ वीडियो में अच्छा बता दो तुम हाँ, हाँ।

बोलते मुझे एक्सपेरिमेंट करना तो मुझे अकाउंट्स तो चाहिए देख नजर वहीं रहती है आ जाती है देखो तो देख रहा देख बंदा देख रहा है रहा हाँ।